ya estamos al aire. Oh, ¿Qué ¡Vete! ¡Ya estamos grabando! ¡Ay, no Bueno, esto va a ser chiste, el chiste con la risa, chiquillos. ¿Los quieren ver todos los días? Pues qué bueno, porque no. O a poder hijitos. Y si quieren golpearnos, matarnos, cambiados buenos, Me vengan con nosotros. Y si son hombres para cambiados, mejor que no ¿eh? Si eres gay, Colombia. Si eres pequeño, menos. Ver, yo soy su amigo la pelaca. Es decir, yo soy dije un cabrón. No soy todos los corazón cómo te va a

A ver. Aquí es hora de nuestro baile. Y baile locura. ¡No! ¡No! agarrando una cosita y no Bueno, chavequillas, voy. No, bueno, ¿quién nos despedimos. Porque los siguientes van a durar más. Pero ahorita como la tarde se traba, se traba, por eso lo estamos quitando. Ok, adiós.